Лего Мастер. Думаю, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, пишите в комментариях, как вам мой новый фон. В принципе, всем пока.